Добрый вечер. А, добро пожаловать еще раз э, в а, эфир Инстаграма. А, и я благодарю вас за то, что вы посетили позавчерашний эфир, а, когда у меня был гость Дмитрий Захаров, инструктор из ELC. Сегодня мы хотели бы продолжить тему, и пока у меня есть возможность такая, я нахожусь сейчас здесь а, с а, другим инструктором из ELC, это Анна Крылова, и я бы хотела вас познакомить с ней, и она обязательно расскажет о том, как же она начинала, поэтому слово передаю ей. Анна, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, благодарю, Гуля, благодарю, что пригласили, очень приятно. А, Мое знакомство с Хоупонопона началось э, с книги Джо Витали «Жизнь без ограничений», которую я прочитала и отложила, поставила на полку. А, она была очередной книгой, купленной мною, прочитанной. Она мне понравилась, но тем не менее, где-то полгода она стояла на полке без дела, и то, что в ней было написано, я никак не использовала. И в то время у меня была ситуация, через которую я проходила, это отношения, отношения с мужчиной. А, я пережила на тот момент, у меня был опыт а, двух разводов, и Э, были еще одни отношения новые, которые тоже заканчивались, и почему-то почему, -то, было очень плохо. Э, и эта книга, э, она меня зацепила тем, что я в ней нашла некоторые ответы на свои вопросы в жизни. Я поняла, что эту ситуацию, боль, переживания от отношений, от разрыва отношений, я уже переживала, я уже видела все это оно уже как бы не первый раз в моей жизни, что это действительно что-то, что просто проигрывается. Как пластинка, как какая-то песня, звучащая в голове в моей. И э, книгу я достала с полки, перечитала ее еще раз. И вот в один из дней, когда мне было очень грустно, печально и э, одиноко, может быть, кто-то из слушающих э, женщин меня поймет. Сейчас, может быть, есть похожие у нас воспоминания. Я возвращалась из спортклуба домой. Я хорошо помню этот вечер, когда я решила первый раз использовать инструмент «Я тебя люблю». То есть до этого я использовала, ну, наверное, так, знаете, «Я тебя люблю» и все, и забыла. «Я тебя люблю» и еще через сколько-то дней использовала. А тут я шла пешком из спортклуба домой, и у меня была возможность повторять «Я тебя люблю» безостановочно полчаса. Вот сколько я шла пешком, гуляла, столько я повторяла. И для меня было удивительное ощущение, что когда я пришла домой, мне было хорошо. Мне давно не было так хорошо, радостно, спокойно. За это время ничего, в общем-то, не изменилось. Я ни с кем не встречалась, мне никто не позвонил. Жизнь моя никоим образом как-то не изменилась вообще, ничего не произошло, кроме того, что я использовала «я тебя люблю». И тут меня осенило, боже мой, неужели все так просто? То есть я могу идти, гулять, делать вот этот небольшой процесс «я тебя люблю», и что-то такое прекрасное произошло, что мне стало так легко, спокойно и здорово. Но мне очень повезло, потому что а, после этого опыта у меня была возможность буквально через 4-5 э, месяцев пройти свой первый семинар, который был в Москве в 2013 году, и научиться уже процессу хопана И у меня появились замечательные книги, которые выдают на семинаре, и появилась возможность уже а, этот процесс делать ну, совсем на другом уровне. Сначала было что-то мне непонятно, и могу, положа руку на сердце, сказать, что я использовала э, инструменты, которые дали на семинаре, не так часто, как сейчас. Сейчас я это делаю постоянно, э, и мне это очень нравится. То есть все это пришло со временем. Но хочу еще рассказать интересную историю по поводу того, э, как я например, смотрю, э, <laughs> прислушиваюсь к себе, нужно ли мне участвовать в каком-то семинаре. Да? То есть после первого семинара в Москве в 2013 году я каждый год участвовала в разных семинарах и, ну, скорее всего, на большинстве, в большинстве тех семинаров, которые проходили в России. И вот э, я зарегистрировалась на семинар в городе Пермь, он проходил. Я зарегистрировалась за несколько месяцев, как только открыли регистрацию, появилась возможность такая, мне нужно было купить билеты на самолет, нужно было забронировать гостиницу, и еще мне нужно было отпроситься каким-то образом с работы, чтобы до туда долететь, устроиться, принять участие, вернуться обратно. И я поймала себя на том, что я переживаю, как же мне все это вот в своей жизни организовать. Еще столько времени для, до семинара – а мне нужно уже как бы все оплатить и быть там в определенное время. То есть страх возник такой? Да, возник страх, беспокойство, как же, как же это мне все организовать лучше. Но ну, я поняла, что мне нужно с этим беспокойством очищаться. Я достаточно <laughs> в тот момент уже ответственно подошла к тому, что я чувствовала внутри себя и поняла, что вот эти мои переживания, нужно ли мне участвовать в семинаре, нужно ли мне приехать вот в пятницу или в субботу, да, на какой лучше мне день взять рейс, и как мне это лучше все сделать, как мне правильно с работы отпроситься, что это все может быть блоками, которые мешают мне попасть, могут быть блоками для того, чтобы я попала туда, приехала, и я включала в свое очищение все эти моменты. Плюс я использовала, у меня на тот момент был уже э, сертификат, который мне давали на семинарах. Это как персональный инструмент, который я, например, положила в папку вместе с билетами, с распечаткой брони гостиницы, вот такие вещи. И, собственно, вот, ну, все, что я могла делать, это очищаться со своим беспокойством и с теми документами проездными на проживание, которые я приобрела. В это время на работе а, у нас были партнерские отношения а, с организацией, которая находится в городе Пермь. И а, так получилось, что мы для них готовили отчет. Цифры в этом отчете перед тем, как он был бы уже подписан и отправлен в организацию, должны быть согласованы. согласованы. Отчет был готов где-то ну, допустим, в марте, в конце марта, так примерно, да, и у меня не было отмашки, чтобы его отправлять в организацию. То есть мне сказали, все, давай дождемся согласования, и когда согласование поступит, тогда и будем действовать. Я с этим отчетом, поскольку организация находится тоже в городе Пермь, я тоже с ним очищалась. То есть э, он у меня тоже лежал на столе, обложка, как бы данные, цифры – и э, каково же было мое удивление, когда у меня билеты куплены на пятницу, то есть в субботу-воскресенье семинар. В четверг утром мне позвонило руководство и говорит, Аня, цифры согласованы, нужно прям срочно-срочно отправлять отчет в Пермь. Я говорю, о, здорово, я могу завтра туда полететь, у меня билеты есть. И он говорит, как так? Как ты туда уже взяла билеты, как ты туда летишь? Mm -hmm. Я говорю, ну не знаю, но я туда собираюсь завтра лететь. Mm -hmm. говорит, да, ну давай мы тебе дадим тогда командировочные, мы тебе оплатим билеты на самолет туда-обратно, но гостиницу оплачивать не будем, поскольку ты а, все-таки будешь жить субботу воскресенье, это не рабочие дни, то есть мы тебе вот это не можем оплатить. Я говорю, благодарю, то есть я, те, кто меня видел на работе со стороны, я, наверное, прыгала до потолка, не веря своим ушам, как такое вообще возможно. Я говорю, сейчас мы свяжемся с организацией, они тебя встретят в аэропорту, заберут, куда нужно, отвезут. И мне это было настолько приятно, настолько здорово, то есть я прям чувствовала, что меня как бы создатель ведет по жизни, то есть я все делаю правильно, то есть мне действительно правильно Э, туда было попасть, и э, вот как говорят, перед вами откроются нужные двери, когда вы очищаетесь. То есть я понимаю, что вот эти двери, я не то, что в них э, как бы там не открывала, стучалась, да, чуть-чуть, да. стучалась, и мне прям их широко распахнули. В результате мне оплатили самолет туда-обратно, меня там встретили, довезли до гостиницы, и пятницу ту, которую я уже уехала, меня оформили как день командировки. Мне даже не пришлось ни день отпуска тратить, ни еще что-то как-то отпрашиваться. Mm -hmm. То есть вот такой бонус от создателя. Угу. Замечательно. Да, создатель, благодарю. Создатель всегда знает, как э, удивить вас, да, поэтому используйте хопонопон и дайте возможность создателю удивить вас. А, благодарю вас за эфир и ставьте лайки, пишите вопросы под постом «Благодарю» мы постараемся обязательно ответить. Если вам понравился эфир, дайте мне знать, хотите ли вы еще встретить гостей в наших эфирах. До свидания. Благодарю. Всего доброго.